kering natal hijau cantik. Hai happy guys. Kali ini kita akan membuat kue kering natal hijau cantik. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Semua pasti suka. Hmm, enak dan renyah banget guys. Cantik banget. Yuk kita mulai. Bisa buat ide jualan nih. Siap buka PO di medsos kamu. Bahan-bahan sagu 300 gram, gula halus 125 gram, mentega 100 gram, keju 50 gram, kuning telur 1 butir, susu cair 25 gram, coklat batang putih, coklat mesis warna-warni secukupnya, pandan pasta secukupnya. Cara membuatnya, sagu disangrai agar daya tahan kue kering lebih lama. Keju diparut. Gula diayak agar lebih halus mentega dan gula diaduk sampai ngembang. sampai ngembang dan putih. Masukin keju parut sambil terus diaduk. Masukin susu cair sambil terus diaduk. terakhir masukin sagunya. Tambahkan pandan pasta secukupnya. aduk sampai merata. Adonan siap dibentuk. Olesi loyang dengan mentega supaya tidak menempel. untuk memakai squid sembang membentuk hati oven selama 30 menit dengan api bawah 150 derajat dan api atas 150 derajat. Coklat putih batang dicairkan. Bagian bawah kue kering diolesi coklat putih.